tayo. Ay, hindi ako umabot. <laughs> Okay, are we ratting again, boy? <laughs> Swerte naman tayo eh, no? Ito pa, no? Salamat tayo. Follow the game plan. <laughs> pag may, pag may gunshot, takbo. Takbo. Outlive them all na. Being human is overrated. Laying fences. Fence complete. Here we go. Ready up. Do I yet? First blood. Kill leader in Ito yung kasama nila. Ganda. Ginawa na nila. Kasama nila. Yun sa ano. Naglalag ka din? No, no. Care package being delivered. Likod mo, likod mo, likod mo. Dalawa sila? Ay, isa lang. Dalawa yan, dalawa. mabigat na lakad na yun. Ay puta, nag-down ako. May kalaban dito. Bam, there goes get, get, get, something like that. Basag, basag. Gap, gap, gap ako, puta. Kunin mo armor ko. Pilit muna. Nasaan ba? Di ko nakikita eh. Parang. ah. What the hell? What the hell? Ba't naglag ako? Bakit? Patay ako dahil nagluto ako? Biglang kaya na ba? Biglang na-pose nag-pause. Huminto ako, literal na huminto. I'm Jump Master. Follow me or stay out of my way. Tayo. Ano gusto? Ano gusto? Kahit saan, sige. Pwede ka pumunta dun sa airplane na yan. Uh, dito. Time to kill. Uh, pwede. Pwede. Gusto mo doon? dyan? Supply ship over there. Wala wala tayong kasabay. Hindi ito. Toto toto toto. Saan? Ito yung yung mga yung inupak nyo. Ayun pa isa. Tatlong team. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ah, matay. Ay, hindi ako umabot. matay. <laughs> Oh my lord. Oh no. that rings far. I guess that means I have to move far. Napukpok kami. Nahulog ah. Takbo, man. Oh. Beginning ring countdown. Siguro naman dito meron ng ano, no? Ano? Select fire. Wala mo ba? Wala. Naririnig ako. Buta, wala, wala, wala parang select fire. my, my quest continues. Hintayin natin 30 seconds. <clears throat> Kita ba ako rin sa taas? Hindi. Hindi ka, hindi ka kita. Diyan? Oo. Ay, hindi ka, hindi ka kita dyan. Wala namang magagalit sa likod natin, no? Ito, Kasi ito. bangil ito eh. Nagapang na nga ako. Eh. Tingnan. Puta, nasa loob tayo ng ring. Good job. Dito lang tayo, hintayin natin yung circle. Dito magko-collapse yan. May <laughs> nag-ulti, GB. Sobrang dami kong supplies ni isa, wala pa akong nagamit. Diba? Sabi niyo, dito magko-collapse yan. Pero wala pa rin ako sa left fire. <laughs> <laughs> Hirap, no? Oo, uh, ayun na. Wala ko ito yung mga baril ko. Mapang nagmastic na ako. Papatayan sila, kaya mo sila magpatayan. Diyan sila, natin sila pag... Sa labas ng ring. Ano, palagay mo? Attention. Pero maniwala ka, dito magko-collapse yan dito sa bahay na to. Zip po kami. Dito, sa may da. Eh, dito. Sila sa anay, sa bundok eh. One squad left. Naka-down pa yung isa nila. Tara, tara. Tara, tara, tara. Dito. Dito, dito, da. Ito, ito, ito, ito. Sa likod ko, sa likod ko. <laughs> Ay, isa na lang siya. Ang galing. <laughs> Ganyan mag-champion, walang ginagawa. You are the Apex ah, Champions. One kill. Tingnan mo mabuti. Ganyan tayo eh. 2-0-0. Respond given 2. Damage. Less than 150. Very nice. <laughs> Very nice. <laughs> Tapos yung tinatakbuhan natin, nag-iisa na lang pala siya. Inang mga rat. <laughs>